Je m'appelle Auriane Giraud, je suis caractère artiste euh, à Quantique Alors le métier de caractère artiste euh, consiste à réaliser en fait les personnages en 3D. Chez Quantique, la qualité des personnages est un point important, donc on travaille vraiment sur chaque personnage euh, pour le rendre le plus réaliste euh, possible. C'est des compétences euh, assez euh, vastes en fait et assez différentes. Ça va du modeling, sculpting, l'application de couleurs, de matières sur le personnage pour l'intégrer dans le jeu. En général, on part toujours d'un concept 2D. C'est pas forcément hyper détaillé, voilà, il n'y a pas toutes les vues, etc. Donc nous, on a une grande part quand même d'interprétation. On va venir ajouter voilà, des petites choses, notre petite touche. On utilise plein plein de soft différents. On utilise euh, ZBrush par exemple pour euh, tout ce qui est euh, sculpting, Substance Painter pour le texturing, Maya, Marvelous Designer pour la création de vêtements, etc. Enfin, c'est hyper varié. Moi, j'ai un parcours euh, assez atypique. J'ai commencé ma carrière en tant que maquilleuse d'effets spéciaux. Pour le cinéma, on faisait des prothèses, des faux corps, de la sculpture, du moulage, euh, de la peinture. Euh, j'avais posé les prothèses en plateau. Après ça, j'ai continué dans les prothèses, mais dans un cabinet de prothèses médicales hyper réaliste, en silicone, pour des gens à qui manquait un membre, etc. Je faisais la couleur. Donc, il fallait vraiment se rapprocher le plus possible de la du patient pour que ce soit vraiment euh, invisible. Après ça, j'ai décidé de, changer un petit peu de carrière et euh, c'est là où j'ai découvert le métier de caractère artiste. Et ça me permettait euh, justement d'utiliser toutes les compétences que j'avais acquises, mais sur l'ordinateur. La chose la plus difficile, c'est de travailler euh, des semaines et des semaines sur un perso euh, dont on est hyper fier. Et finalement, le scénario change et euh, le personnage sera jamais en fait dans le jeu final. Donc c'est un peu dur à vivre, mais faut s'y faire parce que ça arrive souvent. C'est vrai qu'on se donne beaucoup, parce que c'est assez long quand même, la création d'un personnage, ouais, ça peut prendre plusieurs mois même. C'est un peu ton bébé en fait, donc <laughs> c'est un peu triste, ouais. <laughs> La chose la plus facile, c'est la collaboration euh, avec les différents départements, parce que nous, on va travailler euh, autant avec le directeur artistique, euh, les concepts artistes, que la partie plus technique, les rigueurs, les skinners, les T-cartes. C'est ça qui est super enrichissant et super intéressant, c'est vraiment de voir la manière dont tout le monde travaille. Bah, si j'avais un conseil à donner, ce serait euh, vraiment de rester curieux. Il y a euh, une ébullition en permanence euh, de nouvelles techniques, de nouveaux softs. Il faut rester toujours à l'affût un petit peu des choses qui peuvent aider, bah, améliorer la qualité des personnages, le confort de travail et aussi rester curieux personnellement. Ça peut être n'importe quoi. Bah, ça être la 3D bien sûr, mais euh, aussi euh, la sculpture, euh, du dessin, aller voir des expos, même des concerts, enfin tout ce qui peut vous nourrir en tant qu'artiste. Les jeux vidéo, c'est passionnant, c'est excitant, c'est hyper riche. Il y a plein d'univers euh, différents euh, sur lesquels travailler et c'est vraiment euh, une chance de pouvoir travailler dans cette industrie. Quand on voit le nombre de talents déployés sur une production pour en arriver au jeu final, on peut être vraiment super fier du travail accompli et c'est hyper gratifiant.